das Spiel zu siegen. Oh, durch. Ja! Heute ist ein Pizza raus, ja! Heute ist ein Pizza raus, ja! coming in. Deine Bitches am Stau. Deine Bitches am Stau. AE. Hat er nicht, aber der Gegner wird repeaten. Der Max hat AE. Einer steht noch zickzack, zickzack, zickzack, zack, zick, Ey, wenn jemand short kommt, bin ich so mad, ihr Bastard. Zack, Motherfuck, die Bombe ist auch mein Freund. Ja. Und? Wir sind jetzt gedisconnected. Ja, der Max hat. Ah, guck's dir an, der Max hat's doch eh. Einer steht noch mit der oben. Letzter minus 12. Mitte oben, sagst du? Weiß er. Predikt dich mal. Mm-hmm. Another one bites the dust. What are you fucking gay? Really?